Hola a todos, bienvenidos a Ando Hablando. Hoy vamos a estar hablando de cómo volverte inamovible. Inamovible. La capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. La habilidad de no permitir que te desestabilicen las personas, los retos y las situaciones que te rodean. ¿Qué situaciones te afectan o te desestabilizan? Vamos a explorar cómo tomar control de tus objetivos y tu felicidad. Ahí es donde empiezas tu camino a volverte inamovible. Para ser inamovible tu felicidad debe estar en tus manos. Y para empezar con este proceso, es importante poner atención a cómo estás planteando tus objetivos personales. Estos objetivos son estándares autoimpuestos, bajo los cuales autoevalúas tu nivel de éxito. Estos varían en las distintas etapas y facetas de tu vida. La pregunta clave es, ¿esos objetivos están bajo tu control? Esta pregunta tiene solo dos posibles respuestas, sí o no. Si la respuesta es no, tu felicidad está en manos externas, volviéndote frágil. Si tienes esos objetivos bajo control, tu felicidad será tu responsabilidad y podrás empezar el camino a volverte inamovible. En este momento vamos a evaluar tus objetivos personales, qué es lo que te estás planteando como las grandes metas de tu vida. Para eso, necesito que agarres papel y lápiz o tu celular para tomar notas. Lo que quiero que hagamos en este ejercicio es que escribas tres objetivos personales que tengas en este momento. Para esto vas a tener un minuto. Ahora te voy a mostrar un ejemplo correcto y otro incorrecto de cómo plantear un objetivo personal que esté bajo tu control. Número 1. Dar lo mejor de mí en busca del éxito de mi relación. Número 2. Que mi pareja sea feliz a mi lado. Parecen lo mismo, pero son muy distintos. La clave está en las variables. En el segundo objetivo, la felicidad de la otra persona es una variable que yo no puedo controlar. Mientras que en el primer objetivo, todas las variables están bajo mi control. Mis comportamientos y mi forma de interactuar en mi relación son factores que yo manejo y por los cuales mi objetivo es independiente y personal. Quiero que revisemos en tus objetivos cuáles son las variables de tus objetivos. Luego, Identifica cuál es tu nivel de control sobre estas variables. ¿Cómo te pone el ejercicio? La idea de esto es que adquieras conciencia de tus objetivos. Esta clase de ejercicio no es para juzgar si llevas objetivos buenos o malos, sino para que tengas la oportunidad de identificar en dónde estás parado y reescribir las cosas que no te favorezcan. Cuando tienes el control de todas las variables en tus objetivos, tienes la posibilidad de volverte una persona inamovible. Una persona inamovible es aquella que es consciente de sus objetivos, que toma el control de su accionar y su reaccionar, que toma en sus manos el poder de su felicidad. Con objetivos claros, con variables que estén bajo tu control, tienes la posibilidad de ser esta clase de persona que lleva el mando de su vida, puede variar, puede cambiar, puede estar en cualquier situación y no perder su norte y siempre sentirse centrada. Esta es la clase de persona que te invito a que te conviertas. Gracias por andar conmigo este rato y lo que quiero que hagamos en esta oportunidad es que nos compartas esos objetivos que te van a llevar a transformarte en una persona inamovible. Si te gustó nuestro video, suscríbete para poder ver más de nuestros talleres.